Here got my style Here found love Here got my style Hemen bakia lortzeko kofiri deitzen dio Here's the video we made about Amnesty's work to fight for human rights around the world. Et, et, et, ez esan oraindik ez duzula interneten berandu egizaioa ikusi. Asteartero argia.comen.